ukufundisa abantwana ufunda sisakhono nanjengasiphi na ke isakhono andithi funeke ubanike isiseko someleleyo kwiinto ezithile futhi zintlanu ke izinto ekufuneka uzenzile ke xa ufundisa abantwana ufunda ezingondoqo eyokuqala Lulwazi lokusetyenziswa kwezandimazwi. Eyesibini yifonetiki. Eyesithathu sisigama. Eyesine kufunda ngotyibilika. Eyokugqibela yingqiqo. Eyokuqala apho ndisithi bendisithi khona ulwazi lokusetyenziswa kwezandimazwi kuxa abantwana befuneke beqaphela into yoba igama ngalinye liphuhlisa isandi. Zintle. zintle hayi bo masiphindeni masijongeni uzintle bezibethe kangaphi izintle kabini okay eyesibini ifonetiki kuxa bejonga unxulumano phakathi konobumba nesandi khawuleza eyesithathu isigama xa ke ngoku unamagama owaziyo andithi uyakwazi uwasebenzisa la magama uyakwazi uwasebenzisa ekubhaleni uyakwazi uwasebenzisa ekuthetheni kuba kaloku uyawazi uba athetha ntoni na xa into irhangqiwe kusuba itheni leliphi igama elilula elilolisebenzisa endaweni karhangqo yayijikelezwe very good yayijikelezwe andithi ligama elilula elisilisebenzisa rhoqo ujikelezwe andithi okay eyesine ufundo ngotyibiliko apha ke andithi uyawazi amagama akho uyafunda ke ngoku uyaqhubekeka ufunda kakuhle isivakalisi ibali njalo njalo funda kahle ke zam ukabelo ucela ibhotile yejuice phinda uzame kwakhona ukabelo ucela ibhotile yejuice ukabelo ucela ibhotile yejuice very good okay ulandelayo ekugqibela hayi ke incasa ke ilapha ekugqibeleni yingqoqo Ingqiqo ke kuxa ufunda ibali okanye ufunda loo nto umntana ayifundayo njengoba efunda ngotyibilika nje kona ke ngoku uyakwazi uyiqonda le nto ayifundayo jonga apha emfanekisweni nokukhuza uthini kutheni ekhuza ndifuna uqonda uba bani mntu onojonga lo mfanekuza buza Very good, Buzo. Masiqale ngolwazi losetyenziswa kwezandimazwi. Ithetha ntoni loo nto leyo? Into inoyibamba okokuqala ithi funeke yonke le nto ibe yintetho kungabikho nto ibhalwayo andithi siyeva izandi ezenzekayo entethweni asiculi nje siyenzela into yokuba bamamele into yoba kukho izandi kukho kumane sisihla simane sinyuka njalo njalo njalo njalo eyona ndlela ilula ke uqala apha emagameni akho um into yoba okay bani igama lakho nompumelelo ngaliqhwabekela kam siliqhwele kangaphi kahlanu liqhawula kahlanu elegama likanophumelelo ungawe siqala apho ke kuba kaloku bayawathanda amagama wabo bayawazi so ibenza ke ngoku bakwazi ukukhawuleza beve ke ngokuba okay kukho izandi ezahlukileyo ezilapha kweli gama Eyesibini ke ifonetiki. Mamela ke sithini? Sithi abantwana funeke beyiqondile into yokuba isivakalisi senziwe ngamagama. Amagama enziwe ngamalungu. Amalungu enziwe ngonobumba. umzekelo umama ubeleke usana ngamagama amathathu lawo kodwa siyakwazi wophula sithi umama ubeleke usana masijonge ke ngoku umama umama kufuneka baqhubekeke bayazi ke into yokuba apha kumama Wenzwe ngu u m a m a. Ndilobele um. Thatha umfundo. Umjongise, bajongise, bajonge, babonise. Lithini igama lino? Lazi. Ipesika. Mm, very good. Beka phansi. Eyesithathu isigama. ungacingi ke into yokuba xa bekwazi ukophula la magama bawaphule ngamalungu baphinde bawabadibanise bebe ngamagama bayawazi amagama isigama lithetha into yokuba ndiyalazi eli gama lithetha ntoni eli gama ndiyakwazi ukulisebenzisa kwisivakalisi naxa ndibhala sisigama ke eso eleke ke bexokelela amagama isigama sabo siyakhula siye sikhula siye sikhula yeyona nto ibalulekileyo ke leyo umzekelo masithathe eli gama iyalibona eli gama bazokwazi ukulifunda bathi yayirhanqwe yayirhanqwe sucinga into yoba bayalazi into yoba lithetha ntoni na funeke ke ngoku nilithethe nithincokole ngalo into yoba lithetha uthini eli gama ingaba likhona elinye igama mhlawumbi elithetha into efanayo neli gama ukhulisa ke ngoku intoni isigama sakho xa into irhanqiwe kusubitheni leliphi igama elilula elinosebenzisa endaweni karhanqo Again, again. yayijikelezwe very good yayijikelezwe andithi ligama elilula elisilisebenzisa rhoqo ujikelezwe andithi eh. okay eyesine ufundo ngotyibiliko Mamela ke, ufundo ngotyibiliko kuthetha ntoni? Kuthetha into yoba ingaba bayakwazi ufunda ngokukhawuleza betyibilika kwaye ingaba le nto bayifundayo, la magama bawafundayo bawabiza kakuhle na? UKabelo ucela ibhotile yejusi. Ndizawufunda ke. Ndiyahamba ngomso. Ndiyalungisa. Hmm. Andifunde kakuhle ke ngoku. Ndiyahamba ngomso. Ndiyalungisa. Ndinetikiti lohambo. Ndivuyile. ndizame kwakhona ukabelo ucela ibhotile yejusi ukabelo ucela ibhotile yejusi very good okay ulandelayo oko ke kukufunda ngotyibilika xa ufunda kakuhle kunceda ntoni ke ufunda ngotyibilika kunceda into yokuba uyive le nto uyifundayo uyiqonde uyonwabele ukwazi nothetha ngayo eyesihlanu ke ingqiqo o oh, mamela ke yeyona ndoqo ke lowo ingqiqo umntana funeka ayiqonde le nto ayifundayo andithi ayazi into yoba ufunda ngantoni na akwazi ukuphendula imibuzo imibuzo ke angaphenduli imibuzo eneempendulo ezifumaneka ebalini kuphela akwazi nokuphendula imibuzo eneentsingiselo ezifihlakeleyo kwalapha ebalini Ifika njani kuthi sigulise? Ndifuna uyazi uba kuthiwa isuka njani kwezi zinto kuthiwa ziziqhamo nemifuno nentoni igulise thina. Yenza njani loo nto? Lina mani. Kaloku ufuna ukuqala uvase ngubani iphi yenzeka nini kutheni isenzeka loo nto ke ndizama into yoba bayazi into yoba uba baphendula loo mibuzo mhlana bayayazi ke ngoku into yoba okay banalo ulwazi abanalo ngale nto babeyifunda masijonge ke enye yendlela unoyisebenzisa xa abantwana begqibile ufunda ibali umzekelo jonga phaya sithini isihloko Ibisenzeka phi le nto? Ngabaphi abalinganiswa abakhoyo apha kweli bali lam? Yintoni ingxaki kweli bali lam? Zeziphi izinto eziye zenzeka ekubeni isonjululo lengxaki? Eyokugqibela ke, ingaba uthini umxholo weli bali ndiqoba ulifunda